waad og tihiinoo beryahanba buuq iyo abaabul kicin dadweynaa jira oo ay wadaan xisbiyada mucaaradka waxaad la socoteen maalin dhaweyd inay shir jir ku horqabteen wasaaradda arrimaha gudaha iyagoo dadka u sheegaya in mudaharaad nabadgelyaa loo ogolaaday inay sameeyaan wasaaradda arrimaha guduhuna u ogolaatay ismaan lahayn mas-uuliyiin ayaa been intaa leeg sheegaya waad ogtihiin oo wasiirkii arrimaha guduhu shir jaraa'id buu qabtay warqadna uu soo saaray inayna jirin wax ogolaashaa oo la isla meel dhigay iyo warqad wasaaradda arrimaha gudaha ka baxday oo loogu ogolaanayo inay sameeyaan mudaharaad waxaan u sheegayaa xusbiyada waxaan ku jirnaa wakti adag sixir bararkii baad ogtihiin rabaani oo waxa weeyaan ina haysta oo adduunyadaba ka jira abaarihii oon weli roobkii noo diin oo weli dadkii cabanayaad ogtihiin uma baahnin buuq iyo mushkilad kale iyada oo waxa weeyaan aan leenahay shuruuc dastuurka iyo shuruuc ka eh, fircamay oo xeer xeerara waxaa la ysku qanciyaa waxa weeye dastuurka iyo shuruucda iyadoo waxa weeyaan hoos loo dhigayo aflagaadooyinka abaabulka iyo kicinta dadka ayaan go-aan gaari karnaa o heshiin karnaa dowladduna diyaar baynii tahay wixii sharciga iyo wixii wadahadala diyaar bay dowladdu u tahay waxaad ka dhiga adeegeen ka dhiga adeegaysiin shuruucdii waddanka waxaad weeyaan waxaad ku tumanayseen dowladnimada iyo nidaamkii taasina waxay keenaysaa waxa weeyaan inaad jawaab heshiin waxaan la soconnaa inaad wax walba iska dhiga tirteen waxaan la soconnaa inaad guddi magacowdeen aada u bixiseen guddida abaabulka guddida anagu maanta waxaan u aqoonsanaynaa inay tahay guddida kicinta iyo abaabulka amni darada inay abaabulayaan amni amni darro inay kicinayaan dadka inay nabadgelyada god ku ridayaan baan u aqoonsanaanaynaa midna waad noo fududayseen oo waxa weyaan liiskii iyo magacaantii ayaad soo dayseen waxaan u aqoonsan doonaa xubnahaasi xubnaha wax walba loo qabsan doono wax kastoo dhaca oo nabadgel nabadgelyo darro abuuraya arrin kasta oo abaabulo iska horkeen dada oo ka dhaca gobolka murudijeex waxaa loo qabsan doonaa dushooda ahaan doontaa guddidaas dowladdu ma ogolo wa waxa weeyaan eh, mudaharaada oon wadan ogolaasho mudaharaadka waxaa sheegaya dastuurka in mudaharaad salmiya la sameeyo laakiin waa marka wasaaradda arrimaha guduhu bixiso ogolaanshaha hay-adaha gobolka ee nabadgelyadana ay warqada warqadaasi ay helaan waxaan ka helnay wasaaradda arrimaha gudaha qoraal sheegaya inayna wasaaraddu wax ogolaansho ayna bixin taas waxaan u aqoonsannahay wax ogolaanshaha inayna xusbiyadu haysan laakiin ay iska dhigatirayaan sharciga kala dambeynta iyo amniga aan haysanno ay doonayaan inay waxyeelaan marna ka aqbali mayno inay taa sameeyaan waddanka dowlad baa ka jirta shuruuc buu leeyahay nidaam iyo kala dambeyn buu leeyahay nabadgelyada gobolkana waxa weeyaan hay-adaha gobolka ka mas-uula ee gobolku ka kow yahay taliyaasha qaybuhu kala duwani waxay amar ku haystaan cid kasta oo abaabul sharci darro a ah samaysa cid kasta oon wasaaradda arrimaha gudaha ogolaansho ka haysan cid kasta oo ummaddiina waxa weeyaan ka dhex ololaynaysa kicin abaabul nabadgelyo darana samaynaysa inay gacan bira ku qabtaan looga waaban maayo waa hebel looga waaban maayo waa xogay xogayo eh, eh, eh, maxaan ku dhaha xogaye xusbi waxaa dastuurkeena ku qoran qof kastoo gacmaha dembi kula jira xataa hadduu xasaanad leeyahay in la qabanayo waxaan mar labaad iyo mar saddexaad uga digayaa annagoo haysana liisaskii guddiyadaasi nabadgelyadirrada abuuraya een haysan u haysan wax sharciga kicinta dadka waxaan u arki doonaa inuu dembiilo yahay tallaabo sharciga waafaqsana waan ka qaadi doonaa dadweynaha gobolka marurjeex waxaan u sheegayaa waad ogtihiinoo waxa weeyaan sixirbarab baa jira rabaniya waad ogtihiinoo duruufo badan bayna haysta oon adduunyada uga mid nahay cidda waxa weeyaan dhalinyarteenna doonaysa inay adeegsato sifa sharci darre ana ku adeegsato sifo dadka iskaga hor keenaysa ku adeegsato waxa weeyaan waad ka hortegi doontiin waad iska qaban doontiin guddoomiyaasha degmooyinka taliyaasha qaybaha saldhigyada dhammaan arrimaha bulshada ururada arrimaha bulshada local enjoysiska dhammaan bulshaweynta somalilan ee gobolka murajix ku nool cid kasta oo abaabulkaa wada waxaad la xidhiidhin doontiin ama la wadaagi doontiin dhibaatada ay nagu hayaan hay-adaha nabadgelyada degmooyin badan baa habasho badani ka jirta oo xaggii abaaraha oo biyo la-aana taana waxaan baaqaqan uga dirayaa dhammaan dadka muxsiniinta ah iyo dadkii waxa weeyaan dadka taakuleynayayba inay jiraan weli baahidii biyuhu cabasho badanna ka jirto degmooyinka gobolka maroodijeexa dahabshiil oo la jaan qaadaya isbeddelka tiknolojiyadda kuna fududaynaya hannaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda kuu soo kordhiyey in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaaradda yurub abka dahabshi oo aad kala soo degi karto blay store iyo abstore ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale websayteka dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikima gudahoodu ku helayaa adeegga idahab ee moobilkiisa gacanta waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha dahabshiil ee dunida dacalladeeda dahabshiil حول فضيديها جمال يديه